Thank you. कैसन रहे चोली के फरले बारे कचरी के digital recording studio, Moniari WhatsApp. गई हो सबके पागल बनैली विशाल ठाकुर से नाता काहे तोड़ा देलू हो जाके कृष्णा से नाता काहे जोड़ा देलू हो लगे पागल बनैलू लगा के के छोड़ी डीजे पर नाचे छमा छम बिहार वाला खंगरी पर के छोड़ी डीजे पर नाचे छमा छम नेपाल পাগল ভয়ুল সহব লইকা পাগল ভয়ুল সহব লইকা লগে তুয়া হব নহারা হব হমকে চিখাত তু তইকা হমকে চিখাত তু তইকা উঠি কে তাহারা देखी के लाली पागल भइल सब लइका हमें सब लइका लवले तुआ हब नहारा हब हमके चिखा दो तू तइका हमके चिखा दो तू तइका कोई बार कोई बार मोहल गरम बिहार वाला खंगरी बन के छोड़ी डीजे पनाचे छम चिकन दुहनु गहल हो राइटर सोहनु देखी जवानी भइल बाटे बेहाल हो भैल बाहते बेहाल हो ছুঁয়ে তা তখনি চিকন দুহুনু গাহাল চিকন দুহুনু গাহাল সোনু বিকাহা আসে দেখি যা বাহানি ভইল বাটে বেহাল ভইল বাটে বেহাল দেব সুনীলকে দেব সুনীলকে দে তবারো গম বিহার পাল पंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम नेपाल वाला पंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम बंगाल वाला पंगोरी पहिर के धोरिए कर पहिर बा नजर जरइले सब पहिर बा ए धोरिए कर पहिर बा नजर जरइले भइल बा दुनु जुअल दुनु जुअल चाहिले कर हम बंगाल वाला घंगरी बह के छोड़ी डीजे पर नाचे छमा छम बिहार वाला घंगरी बह के छोड़ी डीजे पर नाचे छमा छम नेपाल वाला घंगरी बह के डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा मिक्स वाइज राजा के छिली हिट भइले बुलेट राजा भइले बुलेट राजा हो भइले बुलेट राजा चंदन चन चौके बाज गइल बाजा बाज गइल बाजा हो बाज गइल बाजा हाँ ढोढ़िए के छिली हिट भइले बुलेट राजा चंदन चन चौके बाज गइल बाजा मीडिया वाला खाते तीत तो हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता ढोढ़ी चाटे वाला गहना हिट हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता राम रवि रंजन का हम कही का हम कही हो का हम कही तू ही बताव गलत हो खता कि सही हो खतावे गलत की हो खतावे सही नीत सराजा का हम कही तू ही बताव गलत हो खता कि सही धीरज धा शर्मा हिट होखता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट होखता ढोढ़ी चाटे वाला गहना हिट होखता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट होखता मुस्कान डिजिटल स्टूडियो फिलहाल लाखों में कहिलम बारे बोलम आखी में कके चले का जारा सखी से जिया प ए सखी से जिया प सखी से जिया प प्यार से बोला के बोलम मुंह में खिया पे लगा दादा सखी से जिया प प्यार से बोला के बोलम मुंह में खिया पे लगा दादा मुंह में धीरे खा लए राजा मिली मजा सुनता है सखी से जिया प सखी से जिया प सखी से जिया प प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा सखी से जिया प प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा दे सखिया चैन से न सूती मुँह में खियाबे बलमुआ धके भर मुठी राजा जी की आदत से सखिया चैन से न सूती मुँह में खियाबे बलमुआ धके भर मुठी जब चढ़ोनी हम तो बसवा भगवान निशासवा मिलल बा जब चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससवा मिलल जब चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससवा मिलल जब चढ़नी जब हम तो बसवा बगल में ससावा मिलला जब चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिलला जात रही हम सफर में तो दूर दसावा मिलला जब चढ़नी हम जब चढ़नी हम जब चढ़नी हम तो पासवा बगल में ससावा मिलल बा जब चढ़नी हम तो पासवा बगल में ससावा मिलल बा डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा दाना प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक इंडिया हिला देले बा इंडिया हिला देले बा तहरा लीला रख लीला रख बिंदिया इंडिया हिला दिल तारा लीला रख बिंदिया ये जान इंडिया हिला दिल बा चल लू हिला के मन पगला के लोभा दिल हो लोभा दिल तारा लीला रख बिंदिया जान इंडिया हिला दिल बा तारा लीला रख बिंदिया ये जान इंडिया छोरा में झटते आवा रानी महरे दाना छाका छोरा में झटते आवा रानी महरे दाना छाका अरे मरल है धागा परे जवानी पर अपना आज डाले दाना टाका चढ़ल जवानी पर का कहिया धरैले बा के सटे जबे पे रात भर नचैले बा छौरा हंसत भट कोइले फुलैले अरे मन फुलैले डबल ड्यूटी हमसे करैले बा छवरा दस टकिया धरैले बा के सटे जावे पे रात भर न चैले बा राइत रवि बोले मुँह अपन खोले राइत रवि बोले मुँह अपन खोले दूगो बटन चोली के खोलैले बा छौरा दस टकिया धरैले बा ये सटे जबे पे रात भर नचैले बा नाचे रे जबे पे रात भर अपन music digital recording studio Moniari वाजा हिंदी बोले रे हिंदी अखिया से देखनी हो दिन में में निंदियो चले ली जब पतली हो अरे दिल वाला बिंदी लगा कर यार मालो हिंदी बोले रे नहीं दिए एक यही अदा पर फीदा हो त तो नइखे जाता पंडीजी हमारा हाँ, हाँ, पतारा जेने जाई बन त तो नइखे जाता हर जय हाँ, लग बनेला हो मिजाज रुज लग हो मिजाज हतोरा ढोरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज तोरा ढोरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज तनी महाराज आ चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज तोरा घोड़ी पर बाटे शनि महाराज आ चढ़ली जवानी पकड़त राज चलावे दया अपन मशीन चला चलावे अपन मसीन ए हसीन ए हसीन तू चलावे चौकी बड़िया रवा चंदन बेदारदी के तोहरा से प्यार बा हो तोहरा जवानी का छौरी चौकी बड़िया रवा चलावे अपन मशीन ए हसीन ए हसीन तू चलावे अपन मशीन अरे चलावे न दे तो जवानी में न तो बुढ़ा जाए तक पुरान हो जाए मुस्कान डिजिटल स्टूडियो फिलहाल छतिया हद तक अदब के छतिया हद तक अदब के सखी भोरवाले हम पूछब अपन सहिया से सखी पूछब रतन दे भरे गेले के सूतब अपन रजऊ से सखी पूछब रतन दे भरे गेले के सूतब अपन सहिया से सखी छबो रात में देबो रे के सुतब अपना रजऊ से सखी पूछब रात में देबो रे के सुतब अपना सहिया से सखी पूछब रात में देबो रे के सुतब मन करे न सोई रतन देवरे दिले अपना से सखी पूछब रतन देवरे अपना सहिया से सखी पूछब रतन देवरे निंदुआ पेले न सखी रे मन बहरी करेला छतिया हस किया छतिया हस किया अपना सहिया से सखी पूछब रात में दे डरे दिले के सूतब अपना रजऊ से सखी पूछब रात में दे डरे दिले के सूतब अपना सहिया से सखी पूछब रात में दे डरे दिले के सूतब presented by अपन म्यूजिक के मकई के बुजा बुजा पूजा पूजा करे ढोरी के पूजा खा मकई के पूजा करे ढोरी my Digital Recording Studio, Moniari Wadza.